De Resonance Workshop van Jonathan en Imre Ploeg is geïnspireerd op natuurgeluiden. Jonathan Ploeg studeerde klassiek zang- en koordirectie in Utrecht en specialiseert zich in het samen zingen met groepen. Imre Ploeg is componist en dirigent en geeft veel improvisatieworkshops. Samen met een groep zangers zullen we op zoek gaan naar het natuurlijke geluid van de stem. Hoe kun je vrij zingen en hoe kun je je lichaam daarbij gebruiken, als individu, maar ook als groep? De natuur rondom Zeist en verschillende composities over de natuur vormen een inspiratiebron voor deze middag.